атақтарға батырсам да гүл боп ертең шығармын жасыл жанған бағдар шамдар алда талай шырағым қайсар мінез қарапайым қажаймаған қазағым жүрегімді ауыртпашы алаңда бұл халің алда талай жетістік бар көз ашатын кез келді қол жаямын жаратқаннан қолдай көтеп дітям, тем бұланым бір не дұға тілек мойнымдағы тұмарым батпақтарға батырсаң да гауһар тастай жылтырмын емін еркін шауып жүрген қара қасқа жылқымын бөрік тектес көк аспанның қаһарманның ұлымын бөрік киген пейілді ұлылардың ұлымын